Hari ini kita dapat informasi kalau ada bersih-bersih di uh, areal mangrove. Jadi kita langsung ke sini, kita bikin video sedikit video. Jadi ada berbagai macam komunitas yang datang ke sini untuk membersihkan mangrove. Dalam bro. Dalam bro. Sampai nih. Sampai. Bro. Mantap, mantap. Ini teman-teman dari mana? Waterbomb. Terima kasih sudah datang. Uh, we are from we're coming from France and Italy. <laughs> France, France, okay. Italy, but we live in Bali with our ah, kids. Okay, so this is your first day coming to cleaning, yeah? Yeah, yeah. Thank you very much to join. Thank you, thank you. Terima kasih. Iya, eh, kumpulin Jad masukin biar kelihatan jenisnya. Jadi ini hasil sampah yang dipungut oleh eh, anak-anak uh, kegiatan hari ini. Ada begitu banyak sampah dan sampahnya itu dipisahin antara karet, kaca, uh, kaleng, uh, sedotan itu dipisah. ada di sini, oh, ya, ya. Ayo, ayo, Deh, deh, deh, dia Ini kayu penahan Enggak, eh, tuh basit pasti. Kayu enggak? Nih, nih, nih, sama tadi nih. Eh, ah, yes. Di lagi. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Ini jalan-jalan dulu kan. Ah, lah lebu emang. Ini, ini, ini, ini penahan. Jangan belum. Ini, ini. days living in the mangroves and um, obviously collecting a ton of plastic. Um, this is a message for all the ocean lovers out there, nature lovers. Um, please stop using plastic. And if you got some time to spare, come down here. The guys here are here every day, 9 a.m. till 5 p.m. Come and pick up some plastic, sort some plastic, and stop using plastic. Halo selamat siang. Kebetulan kita dari Gilas Ninggo, Giat Kesenikan Alam, selamatkan Lingkungan Hidup dan Pasar untuk Bali Indonesia. sama dengan KPS dan Pasar di Nom. Mantap giat kita hari ini di Mangrove bersama teman-teman KPS dan Pasar. Ya, lu sembayang. Oh, saya dari Sungai Wot. Sungai Wot. hari ini. Sama Jembiring putih. Ya, bantuannya. Salam lestari. Ya. PUPR. PUPR. PUPR. PUPR. Pasti. Kita jaga alam, alam jaga kita. Yes. Yes. <laughs> Oh, gitu ya.